Si la teva referència a Mendeley té adjunt al PDF, pots obrir-lo i utilitzar diverses funcions. Fes clic a la icona que apareix sota la columna File. Si la icona està en gris, vol dir que encara no has obert el PDF. En canvi, si està en verd, vol dir que ja l'has obert. Una vegada obert el PDF, pots seleccionar un text en concret dins el document – aquest text el pots destacar a través de l'opció Highlight amb el color que tinguis seleccionat. Destacar el text directament a través de l'opció Destacar text o Destacar rectangle. Si selecciones Destacar text, pots canviar el color fent clic damunt. També pots afegir-lo al bloc de notes o pots eliminar-lo. En canvi, si selecciones Destacar rectangle, només pots canviar de color o eliminar-lo. Afegir una nota dins el document. Fes clic allà on vulguis que aparegui la nota i escriu el contingut. Pots canviar el color de la nota o eliminar-la fent clic als tres puntets que apareixen a la part dreta de la nota. Ajustar l'alçada o amplada del PDF ampliar o disminuir la visualització del PDF a través del zoom, rotar la pàgina del PDF, descarregar-lo, cercar dins el text del document, visualitzar les metadades descriptives del document, també les notes que has introduït al PDF. Per descarregar el PDF amb les notes i subratllats, pots fer-ho fent clic als tres puntets que apareixen a la dreta de Files. Selecciona Export PDF with Annotations.